3000 ვარიანტი და ყველაფერს მოჩები. ორი თუ დამეუბნა. ნოდოს ნახვა გვინდა და ხოლმე მიგოსტავლი წაჩელი მომხდეთ. რომელ ნოდოს ეცადხნა? ეს ბავშვი სკოლიდან უნდა წავიდეს. იმაგრამ არავით არის მაგრამ ან ეს ბავშვი წავა სკოლიდან, ან მე მივიღებ სათანადო ზომა. გამიწვია ცხოვრება და ეგ არის. ვინ არის? არა გაკვეთილი და შემოსულს ყოფილი ვიქნები და მე წავალ საფში, ისე არ მინდება წამოსვლა და მამაჩემო ძალიან წავალიყვანა. ხოიცი რა არებს ჩაგუწერენ ეგრევე წამო? ადი მე შენ სულ ერთია ჩემ სადაც გამიწერენ თუ არა, ისეც მაგდები. დირექტორთან იყო გუში მამაჩემი. მაშოს დედამ თქვა რომ თუ ხათუნას არ გააგდებთ, მაშოს სკოლაში არ მოუშვებო. და დირექტორი მაშოს დედას დაუჯერებს? არ ვიცი დირექტორმა თქვა გავარკვევ და მე გადავწყვეტე ხოდრა მაგრამ ვინ გაგაგდებს საერთოდ და რატო უნდა გავაგდო იმიტომ რომ ხელი ვკარი შემთხვევით თან მეც იყიდები და ზუსტად ვიცი რას მოხდა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს ისეც მაშომ რაც კლასში გამიკეთა მაგის მერე ყველა მე დამწინეს თან ვიდეოებს იღებდნენ და ან YouTube-ზე დადებენ ან Facebook-ზე ეგეთი პროექტი სხვა არის რა ის ბავშვი არა ისეთი კაი კლასელები ყავს რომ მაგას არიკადრებენ არ მაინტერესებს, ახლა უნდა წამოხვიდე სკოლაში. რატო? იმიტომ რომ შენ რომ ეხა სკოლაში არ წამოხვიდე, ყველა ზეგონები დამნაშავე, უფრო გაგაგდებენ. და პირობას გაძლევ, თუ რამე ისეთი იქნება, მე შენ თეთრად გამოვიყარები. აი წამოეხვა რა წამ აი ჩერ ვარ იყო ამ სკოლაში, ალბათ პირველივე დღიდან გადავიდოდი. ხო და ვერ გადახო, მე ამ სკოლაში ვარ. საქმელი გითხარი და რა ვქნათ ახლა შევეცილოთ ყველა ამერთვა? რას ლაპარაკობ? გეთანხმები აბსოლუტურად ყველაფერში. უი, წადი შენი ხა გაკვეთილი გავხო? ხო. მოკლედ შენი იმედი მქონდა სპეცსაბჭოზე. ვაიმე, აბარა, წავედი. გამარჯობა. გამარჯობა, მადლენ. გათხარ საქამდე. რა ხდება? კინო ხომ მე? დაჯექი, წინა მოსწავლე დაგვეღობა. იმე მოხარო? არა გივი. ჯერ არაფერი არ მოხდარა, მაგრამ სულეილა ესე გადაეკო კრამბავს. მე მართლა მოხდება. ფაქტია, რომ ამ ერთი ბავშვის გამო ლეილა მთელ სკოლას სასწორზედებს და ჩვენ ხელს უწყობთ. შეიძლება იმ ფალმა რაღაც ისეთი იცის, რაც ჩვენ არ ვიცით. მან ჩომანაკაძე ხელწამოსაკრავი არ არის. ახლა არც სათნო და ესეთი უთვილი ადამიანია. გივიცი რა არის? შენ მაინც იცი რომ მე ყოველთვის ბავშვების მხარეს ვარ. ენინივით. მაგრამ ახლა ამ ბავშვის ხელის დაფარება ჩათვალეთ რომ ჩვენს რეპუტაციაზე ძალიან იმოქმედებს. ახლა ამ საქციელის გამო სკოლიდან თუ არ გააგდე, მე მე რას იზამს? სიგარეტის გულისთვის საყვედურს ეტყვი თუ რა? რა მე რას ამშვია? გულია ტრენინგზეა წასულიდან. იმას ამბობს, რასაც ჩვენ. ხო და უთქვამს, რატო ნერვიულობ, ნანა, ჩამოვა და გაუშვებს. არა, ესეც ვერ გაუშვებს ჯერ პეცაბჭოვნა ჩატარდეს. ну, მე დამაბარაკრება ჩაატარეო და მასწავლების აზრი შემათყობინეო. ჩაატარე მე და მოვჩეთა მაურზავს. არა. რებას კი ჩავატარებ, მაგრამ მანამდე თქვენი აზრი მაინტერესებდა. რა თქმა უნდა, მე განახმავარ რომ ეს ბავშვი დაისაჯოს. მე რას მეურვებნარ? რაც გინდა ისქენი. მაგრამ მორჩეთ ან ლაპარაკს აღარ შემიძლია უკვე რა. არ ინერვიულა ორი წუთი თვარა. რა? მოკლედ თავიდან ვიფიქრე რომ საერთოდ არაფერს არ ვეტყვითქო და სუსტად ისე დავიკიდე ფეხებზე როგორც თვითონ დამიკიდათქო, მაგრამ აი მე რო დავფიქრდი, ხო ვერაფრით ვერ მივხვდი, რატო უნდა ვიჯდე მე სახში დეპრესიაში და შენ რატო უნდა იყო ესე კარგად? სალომე? არ მესმის რა სალომე. თუ არ გესმის გაჩვენებ. და რა? ანუ ეს არაფერია? არაფერია და თუ მომის რაზე უნდა მოგისმინო ერთი წამით ნიკონ რას მეტყვი რა ყველაფერს ამიხსნი თუ რას გააკეთებ ხო აგიხსნი მაგრამ რა და ეჭმეპარება რომ შენ ყველაფერი სწორად გაიგო ანუ ისევ ჩემშია პრობლემა ისეთი მოგორანაირად ხარ და ყველაზე მეტად იცი რაზე მეშლება ნერვები რომ აი მე ვფიქრობდი რომ ყველაზე კარგი რაც მქონდა ცხოვრებაში ის დავკარგეთ ხო და რეალურად მე კი არ დავკარგე შენ თვითონ მომიშორე ანუ რა რა გაცინებს ერთი წამი რატო ეცინი აი ხო შანსი არაა ხა იმის რომ ჩემთან დაშორებიდან ორ დღეში ახალი ურთიერთობა დაგეწყო ხო ანუ იმ ვიღაცას იცნობდი და მე რა ჩემთან პატარა დისკომფორტი შეგექმნა თუ არა ეგრევე იმასთან გავარდი რა და ამის სათქმელად მომივარდი სამსახურში არა კიდე უნდა გითხრა რაღაც იცი რატო ვაპირებდი დაშორებას იმიტომ რომ ბოლოს შენთან ყველაფერი ინტერესო გახდა აი ეს ავარიის დღეები ხო იყო ძალიან ძიმე და რთული, მაგრამ აი ზუსტად მაგ დროს შენ მიმართ ისეთ ექსნობა გამიჩნდა იქამდე რომ არ მქონია. ავეთე შეიძლება თავისუფალი ვარ. რაღაცაოთ თქვენ აქ თხოვთ. კი. აუ, ერთ ჩემძვალ ნაცნობს ვეძებ, იქნები წოდეთ. რა ხვი? რა გვარია? ნოდარი ხვია, ნოდო გეძაძა. აა, ნოდო, ნოდო. მაღალი წვერებიანი ქერათმენი ბიჭო. აა, ხო. კარგი ხანი არ მინახია. ხე 50 ლარია დღემდე ჩემი ვარი. დიახ, ექნება ნამდვილად, სათოლები. ხო, აქ ცხოვრობს, გონი მეორეზე. მის მეუღლეს კი ვიცნობ, მაკა ხფია. ანუ მაკა აქ ცხოვრობს ან. კი, აქ ცხოვრობს. ხო. იყავი ზემოთ და ვერ ნახე. არა ხო, იყავი ასე და არ დამხვდა. რომ ნახო გადაცერა მე? არა, მადლობა, იყოს სხვა რჩენო. მადლობა. აუ დიდი ამბავი ხა 10 წუთია გველოდები. შენაგებარი ამ საქმეზე და უნდა გველოდება რა უნდა ხნა. თქვი ახლა რა ხდება? არის ხო რა ხდება? არის ხო ხა თუ სკოლიდან აგდებენ. მე თუ მკითხავ, არც უნდა მიიღოთ საერთო სკოლაში რა, ეგრე უფრო საფრთხე ექნებოდა ჩვენთვის. კაი რა ირინკა რა. შემთხვევით მოვიდა და ეგ შენ თვითონაც იცი. ხო, და მე რა სხვანაირად ფიქრობ? რაგონია ძალით გააკეთა? იასნა ძალით გააკეთა. შურს მაშოსი და აფანატებს თოკოზე კიდე. ჩემოშორება უნდადა რა? კაი რა მოდიაობთ რა რაღაცებს რა. თქვენ რა არ ყოფილიყავით იქ, არაფერს არ მოხდებოდა. რა? შეხორა აფრენ, ჩვენ რა შოაში ვართ? თქვენ რა გონიათ იქ ნახატი, ყველა ნახა. და ლიამ ყოველ ცალსაკე დაკითხა. მე რა გინდა? ხო ხედავ რა არავინ არაფერი არ თქვა. მეტარატო, იმიტომ მე ვცდილობდი ნახევარ საათი გადაწმუნებას არ არგინათ მაშა დახასუნა შერიგდებიან თქო შენ ვინ გთხოვა შენ არ გესმის ხო მე მგონი შეიძლება და ესამე ბევრად სულა დამთავრებულიყო მე რა გინდა ყველაფერი კარგად თავდება მაშო კარგად არის თელავი მოიცილა და ხა რაღა უნდა ვქნათ მეტი რა უნდა ქნა და უნდა დაელაპარაკოთ მაშას დედას რომ აგინათ ხათუნა სკოლიდან გაგდება თქო როგორც დავარწმუნე ის ბავშვები ისე გადავარწმუნოთ თქვენ და არასასიკეთოთ აუ ძალიან შემეშინდა რა შენლია დებილი ხوارგონია. ბავშვი მოუწყეს არაფერი არ ვიცი და მე ვიუ იქ ბატონელია გაგვახსენდაო. პაკა. ა, შეხარა, კიჯი კიჯი. აბა ჯავშვილი რო ეწერა ამ ხელში. არა გეოგრაფია ჩემ შემდეგ არის მე ტესტებს ვასწორებ ვიფიქრე დიდ შესვენებას გამოვიყენებ მეთქი ოჯახ და ფიზიოლოგი ნახება ამა უზავში ვეღარ ეკითხე დაიწყეთ რამე არა ჯერ არა რა ვიცი ისეთ დაძაბული სიტუაციაა ბავშვებთან ვიფიქრე ჩაწყნარდეს და მე რა მივხედავთ ხო მართალია ხა მაგის დაწყებას აზრი არ აქვს მაგრამ ეს სიტუაციაც რო ესე მალე ვერ ჩაწყნარდება რაღაცა მგონია რომ ცოტა ვართულებ ყველაფერს. პირიქით მე ვწtildeობ რომ ყველანაირად შევამსუბუქო ეს სიტუაცია. ამის ქალბატონო, ნანა, შევდივარ კლასებში, ბატარებ გაკვეთილებს და ესე დიდათ არანაირი დაძაბულობა არ იგრძნობა ბავშვებში. საერთოდ არც ლაპარაკობენ მაგ თემაზე. მოგენ დაივიწყე სეგანბავი. მომისმინეთ ამ თამ. 20 წელია მე ამ სკოლაში ვასწავლი და ზუსტად ვიცი, რა ვიცხდება ბავშვებს და რა არავიცხდება. თუ ამ ამბავს რეაგირების გარეშე დავტოვებთ, ეს გახდება პრეცედენტი, რომელიც წახალისებს სხვა ბავშვების მსგავსი ქმედებებისკენ. მე ერთი ნახევარი, მეორე ნახევარს კიბერზე დააგორებს კაცად, აი ზუსტად ამას გულისხმობდი გართულებაში. მაშინ შენ მითხარი, რა რეაგირება მიქცე? მაშინ შეიძლება დაველაპარაკოთ. ან ხათუნაც უკვე აღიარებს დანაშაულს, ძალიან განიცდის მუდმივად მოდიშ სიხდის და დაველაპარაკოთ ამ ქალს ყველა ერთად. დავიღალე რა ამ სკოლაში სიარულით და ერთი დაიგებს გადაგებით. გადადგამს მთელ სკოლას ჯაშის მშობელი. არა უნდა გაუშვათ ეს ბავშვი სკოლიდან. არა, ვერ დაგეთანხმებით რა. გამოდის რომ დანაშაულის გამო კი არა, მაშოს დედის კაპრიზების გამო უშვებ ბავშვ სკოლიდან. მომისმინე, რა შუაშია მაშოს დედის კაპრიზები? ხელაშუბს თავის უსაქციელობის გამო ვაგდებ სკოლიდან. შეკრებაზე ნახა შემოსასვლელი არ დაგავაწყდეს. იფიქრე, რომ გესი ამონებოდა. შეხო, სამკოშა გასაცდი. არა, საერთოდ არ ვიყრი, მაგრამ დღეს სამიო. აბა მე რატო მახსოვდა რომ სამსიყრემი. კაი, აი ეს არის, უშაქრო და ეს დალია. ხო, მაგრამ ხა შენ მოგიწევს სამი შაქრის დალევა. არა, მე მე თკვილიც მიყვარს. ანაი. ო, კაი, ხა აღარ გვინდა ყავაზე. მმ. შეიძლება რა რაღაც კითხო? კი. სალომე ზესკის ეგეჩი ხო წეღაში მხდა დერეფანში და მივხვდი რომ სალომე იყო შენ თერთოდ ყავს ნანახი შარშან კორპორატიულზე დრაზე იჩხუბეთ არა თუ არ გინდა არ მითხრა მაგრამ ჩემბრალი ხო არა რომ არა შენ რა შუაში წაღან დერეფანში რომ შეხვდა რაღაც ძალიან ისე მითხრა რომ შედი თავისუფალიაო და არა ვიღაცამ გადაუგზავნა ჩვენი ფოტო აკეთში როა. და ფოტოგედებულო. არაფერი რაღაცაზე ვიცინი, სისულელები ვიღობა. არაფერი არ დაგუშავები იმ სიღმაში, პატიოს ნუღებდი სინჯებს. ეხა არ მითხრა რომ აქ ფოტოს გამო გამწერდა. არა ფოტოს გამო არა, ნუ რამოდენიმე დღის წინ დავშორდით და ესეც მიზეზი იყო რა. უი, ეგ არ ვიცოდი რა დაშორდით. რაღაცა გეჩხუბა. რა თუ არ გინდა მასალბრკი არ ვილაპარაკო <laughs> არა რა არის დასამალი გეტყვი ნუ არაფერი ჩხუბის მთავარი მიზეზი იყო ის რომ დაშორებიდან ორ დღეში ახალი ურთიერთობის დაწყებას ვერ მოასწრებდიო ანუ მანამდეც მღალატობდიო კაი ნიკო რეებს მეუბნები ახლა ანუ მე შეიძლება ჯერ ერთი გამოდის რომ ახალი დაშორებულები ხართ და მეც მეორე რა გამოდის ახლა რომ მე და შენ რამე? ო ნუ იფიქრა რა და დაიჯერა იფიქროს რაც უნდა რავი რა ვქნა ისე გიყვარს არა ჩიქები მაინც აგერია ხო მგონი უმეტესობა ვართ, ამიტომ შეგვიძლია დავიწყოთ. ნონა უნდა მოსულიყო და არ დაველოდოთ. არა, ნონამ გამაფრთხილა ვერ დავრჩებიო. არ არის პრობლემა, ვიცი მაგის პოზიციაზე. მაშინ დავიწყოთ ბეჭქარება ყოველს. კარგი კი ბატონო. მოკლედ ყველანი თანხდებით, რომ ჩვენ სკოლაში საგანგაშო ფაქტი მოხდა. ლელა არ მეთანხმები? კი თანხმები. უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. არა, მე მესმის შენი, შენი კლასია, მაგრამ მოდი სიმართლეს თვალი გაუსწორებ. ვუსწორებ, ნანა, მაგრამ საგანგაშო უსიამოვნოთი შეცვალე. <sighs> არ ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით. ფაქტი ის არის, რომ ბავში კიბიდან გადმოაგდეს. შემთხვევით ხელი კრეს. ამაში დარწმუნებულები არ ვართ. მე რამე რომ მოსულოდა მაშინაც ასე იტყოდით, შემთხვევით მოუვიდაო. ხო მაგრამ ხო გადარჩით და ყველაფერი მშვიდობით დამთავრდა. მშვიდობით რო დამთავრდა და ბავში რო გადარჩა ზუსტად მაგეთომ უნდა მივიღო ზომები. თორე მაგას რამე რომ მოსულოდა ჩვენ შეგვეკითხებოდა ვინმე რამე ეს. მიხედავდა პოლიცია. კარგით, მოდით ახლა ყველა სიტყვაზე ესე რომ არ გამოვეკიდოთ ერთმანეთს, მე გთავაზობთ კენჭი უყაროთ ხათუნა ხელაშვილის სკოლიდან გაშვებას. მოიცა, მოიცა, ნანა, რატო ჩქარო? ჯერსეთი ჩამოახვალ ლია და მე უყაროთ კენჭი და მეორეც, რაც მე და შენ ამ სკოლაში ვმუშაობ. როდის მე ვინმე გაგიშვია? ჰმ? ყოველ შემთხვევაში რაც მე აქვა, არც ესეთი ფაქტი მომხდარა. კარგი ნანა, რა გეყოფა ახლა, მართლა ვისვათყვებ, უარესებიც მომხდარა. ბავშვებს აი გამიზნულა თუ ჩხუბია და ჩვენ ვერ გაგვიშველებია. გივი, გაიხსენე შენს ადამიანებლოში რა მოხდა. გაუშვით ვინმე, შევკრიბეთ ბავშვებით, ველაპარაკეთ და მორჩა. ეგ სხვა შემთხვევა იყო. თვითონ რატო? ისინი უპატრონოები იყვნენ. რა შუაშია ახლა ეგ ლეილა? იმათ მშობლებს არ უჩივლიათ და არც ესეთი საშინელი ფაქტი არ მომხდარა. აქაც არ მომხდარა ჩხუბი. შემთხვევით მოუვიდა. მართალია და თან ხათუნა ჩვენზე მეტად განიცდის, სუბოდიშ შეხდეს. აი რას ნიშნავს გამოცდილება. ერთი გადმოაგდონიანგის ცრემლი და დააჯერა მასწავლებელი. ხა ბატონო მზია, შეიძლება პედაგოგიური გამოცდილება მაკლია, მაგრამ ყოველს და მართალს ერთმანეთისგან ვარჩევ. მოკლედ მოურჩეთ ახლა კამაც. ჩვენ ყოველს ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს, ამიტომ გთავაზობთ კენჭი უყაროთ. ვინ არის მომხრე რომ ხათუნა ხელაშვილის სკოლიდან გაუშვათ? გივი ძინავამდე გივარ. მაგის ძინავამდე გისვარ. და აი მასკარადის ძინავამდე. ეს ფაქტორი შეიძლება. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. მოკლედ 3-ია ძინავები. თამთამას როგორ ხართ? არ ბატონო, რა საკეთებ? აქ არ დაამთავრე გაკვეთილები? აა, კი, დაამთავრე, უბრალოდ გავიგე, რომ მასწავლებლების შეკრება იყო და რა ხდება, რა თქოს. რა ვიცი, რა სიტყვებიდან, თუმცა რასაც ველოდებოდი. ხათუნა გაუშვა სკოლიდან. დღესვე? არა, დღესვე ვერ გაუშვებ, დირექტორის ხელმოწერა სჭირდება. და დირექტორმა ხელი რომ მოაწეროს? ძალიან გონი ახლა მასწავლებლების წინააღმდეგ წავიდეს თან სამი კაცის გარდა ყველა ეთხოს ხათუნას გაშვებას ხომ არ შემთხოვით მოვიდა მართლა შემთხოვით მოვიდა და თქვენ ხომ აინც იცით როგორ ექცეოდა მაშო ხათუნას ნუცი ვიცი მე ვიცი და ზუსტად ეგ თქვი იქაც მაგრამ ამათვის მნიშვნელობა არ აქვს ახლა მაგას დაზარალებული ამ შემთხვევაში არის მაშო აბა რა უნდა ვქნათ არ ვიცი თქვენ დამრიგებელიც ხათუნასიცავდა მაგრამ ნანამ თავი გაიგიჟა თუ არ გავუშვებ სკოლიდან ეს ამბავი სამინისტრომდე მივალ. მოკლედ, მაშოს დედა ჩივის. და მაშოს დედას რა დავაპარაკოთ? ვიცი, აზრი თუ აქვს რამე? აბა რა ვქნათ, ვინმე ხომ მაინც უნდა დაეხმაროს არა ხათუნას? ხომ დაცადოთ მაინც არა დახმარება? მართალი ხარ. ნუ ცადოთ. რა გჭირს? რატო იტირე? აგებიცები რა იმ აკიდიოტის გამო მოაჭერეთი რა და აი ვერ წარმოვიდგენ რა მემართება, უბრალოდ რომ ხვდები რა ჩემი ბრალია. არაფერი არ არის შენი ბრალია. არა შენი ბრალია რო არ მეუბნებოდი რა გინდა მაგ კრედიტმა თუ არასთან. მე ხედავ რა ფეხებზე კიდე ხარ. აი ეგ საიდან მოიტანე? ზუსტად ვიცი რა თვითონაც ძალიან განიცდის. მე განახო როგორ განიცდებს გული მოგიკვდება მეც ეს რა არის როდინტელია ლეკამ გამომიგზავნა გულში სიღნახში იყვნენ უბრალოდ ერთი კვირა დავშორდეთ და უკვე ვიღაც ყავს რა მე ალბათ ყავდა მაგის თანამშრომელია დღეს ნახე ნიკოსთან ოფისში ოფისში იყავი ნიკოსთან? აბა რატო უნდა ეგონოს რომ არ ვიცი რა ნაგავიცა და რა მერე რაფერი საერთოდ თავიც არ უმართლებია ჩუმადიჭდა არ მჯერერებსაც მიყოლი ჩვენი კარგი და პატიოსანი ნიკო და ამ კაინინი აღარაფერი აღარ მითხრა რა საერთოდ აღარ გვინდა რა ამაზე ლაპარაკი გთხოვ რა Thank you. ისე ჩემს ანახავთ უმოხვედი რავმე კარგად ვარ. ხო, ვიცი ხედავ და მიხარია. ხასენ სკოლიდან აგდებენ. დედა შენის გამო. ა დედა ჩემი ის? და ამის გამო არა ხო? ეგ შენ თვითონაც იცი რა შემთხვევით მოხდა. და მაგის გამო სკოლიდან გაგდება უსამართლობა. და შენ როგორც ყოველთვის უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძვიარა. ხო. და იქნებ დედაშენს დაელაპარაკო რა ხათუნა სკოლიდან გაგდება აგინდა და რატომ მინდა ეგ შენთანაც კარგად იცი შე რა არ დაგეცინე ხათუნასთვის მარტო მაგდას კი არა ზოგადად რა სკოლიდან გადმოვიდა არ დაგაგორე და კიბიდან აა ჩემ ბრელს ყოფ შენც ყველა ბავშვმა იცის და ხო ხედავ რომ არც ერთ არევასება ეგ შენი თელაველი ხათუნა არც ერთ მარჩამიშვა მაგიტო არა, იმიტომ რომ მე ველაპარაკე. შეგიძლია გადაამოწმო. სოქს უხვეწე კიდევაც არ გინდათ. თვითონ შერიგდებიან თქო. ხო, შენ რო არ მყავდე რა მეშველებოთ რა. აი დაუშვათ ეს ამავე დირექტორს გაეგო რა სიზავდე. რა უნდა მეკნა? ვაფშე რა სასურველებს მეკითხები? აი ეს ვიდეო დირექტორს რო ენახა რა სწავლდა. ეს აიდან გოგო. მაგას რა მოშოვა აქვს? კანონიკსანი. რა? ხო, კანონიკსანი. Facebook-ზე უნდა დავდო. გაგიშდი? არა. საერთოდ მაშინი არც შენი, არც ლიასი და არც არავისი. მიდი გამომიგზავნე. მიდი, ხო, გელოდები. რაი, ოღონდ არაფერს აღარ მაშანტაჟე? კაი, წავედი მე. ისე რა ვერ გავიგე? ანდენი ხანია ჩემი კლასელი ხარ და შენზე ცუდი არაფერი არ მახსენდება. უბრალოდ რა დაგემართა ახლა? რატო გადაეკიდია მთელ ალო პრინცესას? აი просто რატო? იმიტომ რომ კარგი გოგო და მეწოდება. დღეს სკოლაში ძლივს შემოვიყვანე. ცალკე იმაზე ნერვიულობდა, რაც დაშავა და ცალკე იმაზე ბავშვებმა არ დამცინონა. თან მეგობარი არ ყავს. არც სკოლაში და არც სკოლის გარეთ. თუმცა შეიძლება გეუბნები. მაინც არაფერი არ გაინტერესებს. წავედი მე. გამარჯობა. თქვენ ალბათ მაკა, ხო? მე სანდრო გავა. აა, დიახ, მაღაზიაში მითხეს ვღეცგეცებდაო. დიახ. მოგწადეთ. დე. ცოტა ხანი აქ დაგიკეთე, ითამაშე და ვიზიას დავაპარაკები, მე რომ ჭამოთ, ხო? ვიზი თუ გნებოთ მე გარეთ დაგელოდებით, ანუ არა პრობლემა. არა, არა, მოგწადეთ რა პრობლემაა, მოგწადეთ. აი. კარგით. პირდაპირ გითხავთ. რამდენია კვალი? ესე ცოტა ჩახლართული სიტუაცია. არ ამგონია გამაკოროთ, ჩემეჩვი. ყო რამდენიმე თვე ყოველდღე ვიღაც მოდის, აგი ვალის დაბრუნებას მთხოვს, აგი მანქანის გაკეთებას. მეც ესე მევალებისგან მიგებ ნოდას ამბებს. და თვითონ სად არის? მე ძალიან მაინტერესებს ამ კითხვაზე პასუხი. დიდი ხანი ანუ არ გინახავს. 6 თვე. რაც ბიზა ჩემი დაიღუპა ორჯერ იყო მოსული. ეს 6 თვე ბავშვი არ ნახავს. ერთი წლის წინ სახლიდან გავაგდე. მე მაინც მოდიოდა ბავშვზე ეთხოვდა უფლებებს, მერე სასამართლოში შევიტანე საჩივარი. ალიმენტი რომ დააკისრეს, მერე საერთოდ გაქრა. ჩემი ახლობლის ნომერი არ ვიცით ხო? ან ვიფიქრე ერთად მოგვეძებნა მეტი. ყველა ახლობელი მოიმდურა. ზოგი მე მთხოვს ვალის გადახდას, მაგრამ როგორც ხედავთ, მე ვერავის ორაფერს გადაუხდი. აუდელფია. ვაცრავად. დე. კიდე ცოტას და მე ერთად სუპი ვჭამოთ, ხო? აუდე კაკრენ უნდა. დე, კარაქი რო არ გვაქვს. თან ხო გახსოვს, არა, ექიმარაც გითხრა, ბევრი სუპი უნდა ჭამო. აუდე. კარგით, მაშინ მე წავალ აი ეს არის ჩემი ნომერი. და თუ გამოჩნდება და ყველასთვის აჯობებს რომ დამეკავშირდეთ. კარგით, აუცილებლად დაკირეკავთ. კარგით, ნახვამდის გავალ. გაგაცილებთ. გამოდით. ნინი შენ ამ საღამოს უნივერსიტეტში არ უნდა იყო? არა, არ მაქვს დღეს ლექცია. აჰა. და რატო მახსოვს წინა კვირას ზუსტად ამ დროს ლექციაზე იყავი? იმიტომ რომ წინა კვირას ვიყავი და დღეს მიწდება. არ ვიცი. ამ ბოლო დროს თითქოს ცოტა გაღიზიანებული ხარ. უნივერსიტეტში უნდა იყო? აქ ახარ. არ ვიცი. იცი რა თუ რამე გაწუხებს შევია პირდაპირ მითხრა არა დედა არ მაწუხებს არაფერი უბრალოდ დღეს დამეზარა ლექციაზე წასვლა მე ხერთო იცი რა უბრალოდ დაზარების გამო ლექციაზე არ წასვლა მიუღებელია ვისთვის არის მიუღებელი ზოგადად ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც ცხოვრებაში პროფესიული მიზანი აქვს. იცი რა არის? მე კი არ მაქვს პროფესიული მიზნები. შენ გაქვს ჩემი პროფესიული მიზნები. ვერ გავიგე? არ მომწონს, რასაც ვაკეთებ და რასაც ვსწავლობ. აბა რა მომწონს? ყველ ვიცი რა ვინ, რამე სხვაა. უფრო საინტერესო, უფრო ახალისო. მაგალითად. მაგალითად კულინარია. ო კულინარია კარგია. <laughs> მაგრამ კულინარია ჰობია. კულინარიასთან რაღაც სერიოზული პროფესია ხომ უნდა გქონდეს? ხანდახან მგონია რომ საერთოდ არ გესმით ჩემი. პირიქით. პირიქით შემოკარგო ძალიან ბევრს ფიქრობ და ძალიან ძალიან კარგად ვიცი რა გჭირდება იმისთვის რომ მომავალში ბედნიერი იყო ჩემზე კარგად დარწმუნებული ვარ რომ ჭანუყვაძე ეს მაგისტრატურა და უნივერსიტეტი არ მჭირდება ბედნიერებისთვის სისულელების ლაპარაკს მოეშვი დამდენ შრომას ერთი ხელის მოსმით წყალში ნუ გადაყრი თუ შეიძლება იცი რა რასაც შენ ამბობ მაგის თქმა კი არა, ფიქრიც კი დაუშვებელია. ფიქრიც შეიძლება თქმაც და გაკეთებაც. და საერთოდ მე მგონი უკვე საკმარისად გავიზარდე იმისთვის, რომ მე თვითონ გადავწყვიტე რისკეთება მინდა. ნინი. მოდი ესე შევთანხმდეთ. ამ საუბრის შესახებ მე მამაშენს არაფერს ვეტყვი. ჩვენ შორის დარჩის. ახლა შენ წახვალ. დაისვენებ. და ხვალდილით გააგრძელებ იმის კეთებას, რასაც აკეთებდი. Thank you. ხაცი სახში ხარ? აჰა. შეიძლება მე შენთვის საჩვარი მაგ? ვა, მართლა? კი. ვუსურეთ სხონგავ მაგდანა. წინ. მინდა გიორგი ხო იყო გუშინ მოსული. ხო, დღეს სამსახურში ძალიან იყო შეცხვებული, რომ მოუნებლი ჩვენ საჩუქრო დარჩი. მოიბოდიშან და ბოდიშის ნიშნად ნაეს გამოდანავ. გონი საყურებია. როგორც ვიცი, ეთყობა გუშინ რა დაკარგე იმიტომ. ვა, რა კარგი კაცი ყოფილა. ნასია. და. მადლობა გადაეცი ჩემგან. კი ბატონო, გადაწყვეტე. მოვედი. მაშო. ხო, ოთახში ვარ. მერე ხმას რატომ არიღე? შენი და სახშია? რა ვიცი, მე გვიან მოვალ დღეს. აბა ეს ვიღა? შეიძლება? თამთავა. გამარჯობა. გამარჯობა. მე თამთავარ მაშოს ინგლისურის მასწავლებელი. მოგძანდით. ამასიც გამო გადაწყვიტე მაშა მომენახულებინა. ო, თუ ვინმე იმ სკოლაში ჩემ შულზე ფიქრობს, ეს უკვე კარგია. ხოდან ინგლისურში საკმაოდ წინ წავიწიეთ და მ, არ მინდა მაშა ჩამორჩეს სხვა კლასელებს. მოგძანდით, დაბრძანდით. მე ხელს არ შეგიშლით. დედა რა кай გოა? ამ რაზე გადავშალო? ნაშოვე პარალ სერიოზულ საქმეზე უნდა დაგელაპარაკო და იმედია გაკეთდება. ჩვენი საიდუმლო იყოს ეს და არც დედას უთხრა და არც არავის, კარგი? ნუ, კარგი. მოკლედ. სკოლაში კეთდება ყავა, ჩაი? არა, მადლობთ. იცით ისეთი ყავა მაქვს ვერონიდან ჩამოტანილი, არავის არ ვასმენ. თქვენ სიამოვნებით გაგიმასპინძდებით. აი მე არა მადგობ წამოსulis წინ და ვერონიდან ჩამოტანილი არ მაგრამ არ მოგერიდო ძალიან გთხოვთ რა პირობას გაძლევთ არ მომერიდება კარგი მე ხელს აღარ შეგიშლით უკაცრავად ხო რას ამბობდი ეხლა რაღაცას შემოგთავაზე და მე მგონი უარის თქმა გაგიჭირდება და სანასალ რა უნდა გავაკეთო სანაცვლოდ რა უნდა გააკეთო, მე მგონი შენ თვითონაც ხდები მაშა. ხო, ხდები. გესმა. მოკლედ, ეს ამბავი, რასაც ახლა გეტყვი, სკოლაში ვიცით, სულ რამდენიმე ადამიანმა. მე, ლიამ და ნანა. აა, სკოლებს შორის სტარტდება მუსიკალური ფესტივალი და ჩვენი სკოლაც იღებს მონაწილეობას. ხო, ვიცი, ფესტივალი. ну ხო შეიძლება იცი, მაგრამ წელს ბევრად უფრო საინტერესო და უფრო ესეთი მასშტაბური იქნება. და მე უნდა გავიყვანო ამ ფესტივალზე გოგოების ტრიო. თქვენ? ხო, ну, ალბათ გიკვირს, მაგრამ მე და მე ვალა ამ ყოველთვის ორგანიზებ. მმ, მას, თქვენ ხო ინგლისურის მასწავლებელი ხართ? კი. უბრალოდ სანამ სკოლაში დავიწყებდი მუშაობას, მანამდე რაღაც ბენჩიც უმღეროდი. ცოტას უკრავდით, მოკლედ მე დამევალ ამ ყოველფრის ორგანიზება, სიმღერების შერჩევა და რაც მთავარია, მომხერლების არჩევა. რამდენიმე დღის წინ ირინკას Facebook-ზე ნახე შენი ვიდეო, სადაც მღერი და თან საკმაოდ კარგად. მაშო. ეხლა მე და შენ ერთ უმნიშვნელო რაღაცაზე თუ შევთანხმდებით. პირობას ვდებ, ამ ტრიოში შენიკრები თავარი. ოღონდ ერთი რაღაც უნდა გააკეთო. დედას უნდა უთხრა, რომ ხათუნას თავი დაანებოს. შეძლებ ამას? to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide. Living life now, feeling free inside. Feeling free inside. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what.